Dona Maria, eu gostaria de saber agora se a senhora anda tendo pensamentos ruins, achando que a vida não vale a pena. Ai, ah, sabe, tem horas que eu penso que morrer não seria ruim, não. É, os, meus, os meus filhos vivem falando que eu só reclamo, que eu não fico contente com nada. E eles têm razão. Eu realmente só reclamo, não fico satisfeita com nada. Eu acho que morrer, doutor, seria um alívio para mim e para eles. A senhora já chegou a pensar em alguma forma de fazer alguma coisa? Não, não como, como fazer isso, não, não. Mas eu, eu sei que seria um, um alívio. O suicídio seria um alívio? Já me passou pela cabeça isso, mas... Mas logo eu falo, não, não. Não sei, doutor, mas... Eu queria morrer mesmo.